እንዲህ ነው የኖር ነው። አሰበ ተፈሪ ጭሮ የሚሉት ሀገር አወይ ከፈጣሪ ከእግዜር መነጋገር እያለች አያቴ አያቷን ተክታ የከተመችበት ዘር ማንዘሯን ትታ የኔም እህል ውሃ ሀገርን በእናት ደርሶ እየመሰለ እትብቴን ካፈሩ በደም የተከለ መንፈሴን ካየሩ በወግ የፈተለ አንዳች ትልቅ እውነት የመወለድ ስሜት የማንነት እጣ በስጋ የሚገለጽ አድሏዊ ሰውነት በሀሳብ የሚመጣ የትውልድ ሀገሬን የቀዬን ነገር ሰርክ ያስታውሰኛል ልጅነት ሲነሳ ማንነት ሲነገር ከልደታ ማርያም እግዚአብሔር አብ ጋራ ከላይ ከድቤው ቤት መስጊድ ገንደዳራ አራቱም ቀበሌ ሁሉም የኔ ሰፈር ሁሉ ሰማይ የኔ ሙሉ አየር ሙሉ አፈር ወንዱ ሁሉ ጋሼ ሴቱ ሁሉ አባዬ መንገደኛው ቀጪ ሳያልፍ እንዳላየ አባዬ ኒሻንጋ አባዬ ዘውዴ ቤት ቁርስ ምሳና አራት ከአንዱ ቤት አንዱ ቤት ጠየም ያለ እንጀራ ማሽላ ቅይጡ በልተው የማይጠግቡት ምንም ቢሆን ወጡ ጭስ በጠጣ በራድ ጉልቻው ከጋመ በርጥብ ቁጢ ቅጠል ትኩስ የላም ወተት የተቆራሰመ ጣዕሙ እንዴት ይረሳል ከልጅነት ምላስ ደርሶ ከታተመ ብሩ ቤት ተፈጭቶ ዳኜ የጋገረው ውስጥ ጠንቡጡ ዳቦ ዞሮ ሲያስታውሱት በጥጋብ ውል ይላል እንኳንስ ተርቦ ዘይቱና፣ ብርቱካን፣ ሮማን፣ ፓፓዬ በየትም ቢበቅልም እንዳሰብ አይነት ሙዝ አጠር ደፎጭ አለ አይቼም አላውቅም። ሙሸበክ፣ ሀለዋ ሮቃና ጅልቦ፣ ስኳር ነቢያት፣ ቲኒ፣ ኩሬባት፣ ወፍ ቆሎ፣ ትዝታን አድማቂ ልጅነትን ኩሎ ከአዳራሹ በታች ኳስ ሜዳ ተራግጦ ያሰንን ቤት ፓስቲ በስሙኒ ገምጦ የቀመሪያ እንጫት በብብት ሸጉጦ ከድሮ አባ ሰይጣን ቁጥር አንድ ዘልቆ high school የገባ ጥናት ቤት መሽቦ ርዕዮት የገነባ ከትንሽ ከተማ በትልቅ ሀሳቡ ላገር የታገለ የያ ዘመን ወጣት በዓላማ የሞተ ለዓላማ የገደለ ለድል ያልታደለ ድንኳን ፍራሽ ሞልቶ ታቅፎ ታጨሮ አቦ ተዉት ብሎ ሀዘን የሚያስፈታ ሀዘን ቤት ውሎ አድሮ ፊታብቴ ደጃቻሌ ኦሮሞ ኡመር አሊ ካፋር ጭሮን አስተዳድሮ ከነበረ ዘመን እስከ ትናንትና ከማንም ይወለድ ሰው ከየትም ይምጣ ያውቃል ጉርብትና ኖሯል በዝምድና። አሊና መስቀሉ አብረው ይኖራሉ የሚል ማስታወቂያ ቀድሞ ሳይወራ አሰበን ብርት ላይ እስላምና አማራ ኑሯቸው በጋራ ሳቃቸው በጋራ ለቅሷቸው በጋራ ቄሱ ከሼሁ ጋር መስጊድ የሚያሰራ ታቦቱን አንግሶ አፍጢር የሚጠራራ ሬሞንዴ ሚሽኑ ሀጂ መስጊድ ጎኑ የግመሉን ስጋ ሀጂ ፎኒ ሰቅሎ ታደሰ ነሲቡ የማር ጠጁን ጥሎ ከሐረር አዲስ አበባ፣ ከአዲስ ድሬ ተጓዥ፣ ሮኬት ሆቴል ምሳ በፍቅር ተጋባዥ። የቁልቢ ገብርኤል ሲመለስ አንጋሹ፣ ከፈረስ መጋላ እኛ ቤት ረፉ፣ እኛ ጋኑ እናምሹ። እንዲህ ነው የኖርነው። እንዲህ ነው ያደግነው። ይህ የኔ ህይወት ነው። ይህ የኛ ልጅነት ቅመም ያልገባበት ያልተከላለሰ ፖለቲካ ያልነካው ያልተበራረዘ ሳራ አብዱን አግብታ ሀጎስ መሲን ወዶ ጌቱ ከከዲጃ አራት ልጆች ወልዶ ብሔር ሳይቆጠር እምነት ሳይጠራ በእውነት ተላምዶ በፍቅር ተጋምዶ እንዲህ ነው የኖር ነው ከኒያ ካደሬናት ከሟጃ ገብይቶ የጽጌ ኦሞን ቤት ቁንዲፍቱ ጠጥቶ ከዙርጋ መደብር ብትንጨርቅ ገዝቶ ለብሶ የዘነጠ ጋሻ ባይነት ሰፍቶ ሸጎዬ ለማየት ሽልንግ አጠራቅሞ ያልደረሰው ተራ የአገሬ ልጅ የሚል ባመልማል አባተ ዘፈኖች የኮራ ጋሻ ሰንጋ ሄዶ ወይ ጋሽ ደበበ ቤት ከኩያው ተቃቅፎ የተነሳ ፎቶ ይገለጥ አልበሙ እውነቱን ይናገር ማን ከማን እንደኖረ በፍቅር ተስማምቶ። አሁንም እኛው ነን ወይም ልጆቻችን፣ አየሩም አፈሩም የኛው የሁላችን በዳይም ተበዳይ በታሪክ ይኖራል ነበር፣ ይኸው አለ። ስርዓት ይሄዳል፣ ስርዓት ይመጣል፣ አሻራ እየጣለ የዛን ጊዜ ህብር፣ የዛን ጊዜ ፍቅር የወለደን እኛ ምን ልናሻግር ነው እንደ ባላደራ የዘመን ተረኛ? ሀገሬ ቀዬ ምን ሞላ ጎደለ እኔ የምሸፍነው ሽንቁር እንኳን ካለ ዛሬን እንዲሻገር ልታገል ባሳቤ፣ ልድረስ በእውቀቴ፣ ላግዝ በገንዘቤ፣ ደርሶ ይፈልገኛል ያሳደገኝ ህዝቤ። አሊያም ቅርንጫፏ ከነት ዝታዬ እሙን ነው መድረቄ። ሰላም ጥላ ይሁን በአበባ ትውልድ እንድኖር ደምቄ። አበባ ጥላሁን የእናቴ ስም ነው። <laughs> አመሰግናለሁ። በሽሩባ ዛጎር ያሰረችው ማሽላ ጠባቂ ሀረር ላይ ያለች ብሬ ላይ ያለች